you Tudo certo, então. Vá dormir. Amanhã saberemos. todo mundo em casa. Vai ser um caos. Que bom que deu certo. Você já sabe o que fazer então? Sim. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês.